Kolejna stłuczka, ulica Żernicka Róg Szczecińskiej, Płaskiej Niestety jest nawet jakaś ofiara wypadku Proszę zobaczyć Autko osobowe całkowicie rozwalone Także skrzyżowanie to jest wyjątkowo pechowe dla kierowców nic dodać, nic ująć